हेलो एवरीवन मैं आज आपको ले चल रहा हूँ बिग बाज़ार और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों यह है यहाँ का रिलायंस का डिजिटल शोरूम और मैं ऐसे ही आपको अभी बिग बाज़ार भी दिखाऊंगा और यहाँ के आसपास की लोकेशन दिखाऊंगा दोस्तों तो बने रहिए लास्ट तक चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तो दोस्तों अब हम चलते हैं बिग बाज़ार जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और वीडियो लाइक करें दोस्तों देखते रहिए वीडियो क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है